तो हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरी वीडियो पर मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज हम फ्री फायर खेल रहे हैं बहुत दिनों के बाद क्लासेस को रैंक आप देख सकते हैं वो रहा सामने बंदे इसकी अभी चल दिखाते हैं इसकी अभी चल फ्रेंड्स हमने एक बंदा डाउन और एक बंदा ही रह गया डबल किल तो फ्रेंड्स जो वो एक बंदा है वो वहां छुपा हुआ है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने 110 का जो डैमेज दे दिया है अब हम जाकर उसको हेडशॉट फिस्ट मारते हैं ट्रिपल किल तो फ्रेंड्स हमने कर लिया है वन राउंड विक्ट्री तो हम लेते हैं ले लेते हैं shotgun M one eight seven दो गोलों वाली फ्रेंड जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना Good job. blood. तो, बंदा ही नहीं दिख रहा है डबल किल डबल किल तो फ्रेंड्स हमने दूसरा राउंड भी कर लिया है विक्ट्री पर हमने नहीं करवाया है ये फ्रेंड्स अब अगला राउंड है जो हम विक्ट्री करवाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जो है गिवे होने वाला है वो भी दो दो डीजे लोग करने पर मतलब आपको एक आईडी फ्री भी मिलेगी वो मैं आपको दूंगा और on, उसमें पुराने पुराने ना जो मतलब जो है उसको क्या कहते हैं पुराने पुराने गोल्ड रॉयल के ना वो क्या है कपड़े मतलब बंडल है बंडल ओके फ्रेंड्स तो आपको आईडी जरूर पसंद आएगी मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट एंड आपको गिवे पार्टिसिपेट करने के लिए अगली वीडियो में मैं लिंक दूंगा वो अगली वीडियो आपको देखने ही देखनी है नहीं तो आप गिवे जो है देख नहीं पाएंगे एंड मैं जल्दी से ही गिवे करने वाला हूँ Double kill! अरे भाई मार दिया triple kill triple kill friend पांच पाँच किल हो चुके हैं किलर भाई के तो फ्रेंड्स हम इस अगले राउंड मतलब ये राउंड में हमने इतने सारे किल करेंगे ना इतने सारे मैं क्वाड्रा किल कर ही लेंगे फ्रेंड वो हाइट है ना जो बहुत मज़ेदार वाली है और आप देखें कहेंगे कि भाई कितनी ओपी आईडी है भाई बहुत बढ़िया हुआ कि मुझे मिल गई फ्रेंड एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो आईडी का नाम है एक्स के मजो आई तो वो जो आईडी है बहुत ही मज़ेदार वाली है एंड बहुत ही ओपी है आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कहाँ है हाँ, बंदा बंदा वहाँ भाई बहुत बढ़िया कर दी मैंने ऊपर चले भाई डैमेज दे दिया डैमेज भाई damage First Blood. Double kill! कर देना सब्सक्राइब कर देना तो बाय बाय अगली वीडियो पर मिलते हैं